Ikasbidea ikastelako batzi lehenengo deko ikaslakara eta proiektu moduan konpresak eta tanpoiak eskaintzeko makina bat egita erabaki dugu. Horretarako kartoiara abili dugu gehien bat. Makinak bi konpartimentu dauzka. Botei bat sakatuz gero, tanpoiak erortzen dira. Eta bestea sakatuz gero, konpresak. Gure helburua konpresak eta tanpoiak eskuragarri izatea da behar diren momentuan. Eta gure proposamena, iriko zerbitzu publikoetan makinak izatea da.